Terima kasih telah menyaksikan organ tunggal Witral dan jangan lupa like subscribe channel Witral Tulung Selatan. Jangan lupa nyalakan lonceng untuk selalu mendapatkan info video terbaru dari ada. Yuyun Korea. Bayo Agung silakan sebanyak dua lagu. Ya untuk teman-teman kalau muda, yang tua berjuang muda silakan daftarkan dirinya ke meja yang kami. Ya silakan yang merasakan yang grup Agung Diulang lagu apa? ガスロバンク pakai ranting yang kering. Pakai ranting yang kering. Yun Karya silakan untuk bergoyang bersama rekan. Sesudah itu bersiap grup setelah ingat baru sadar. Ayo Yun Karya silakan itu. Kita berhubung berpacu dengan waktu. Sesudah itu baru setelah ingat baru sadar. Siap belum? Belum? Belum ya? Ayo kami panggil grup setelah ingat baru sadar. Silakan itu untuk bergoyang bersama rekan. Coba tahu, tahu, grup ingat baru sadar. Silakan itu. Setelah ingat baru sadar, silakan untuk bergoyang. Berhubung yuyut karya belum siap ya. Setelah ingat baru sadar, silakan itu untuk bergoyang bersama rekan. Ayo, ayo. Ayo silakan. Grup setelah ingat baru sadar. Ayo siap belum itu? Berhubung kita berpacu dengan waktu ya. acara hiburan tetap dilanjut ya. Kami panggil grup Ilusi tanpa apa nih? Ilusi Ilusi tak bertepi. Sasi bersama rekan, silakan. Ilusi tak bertepi. Oh, ada itu. Saudara Kades, Sayung Batu, dan Hadamin bersama rekan. Silakan itu. Dipanggil rekannya untuk bergoyang ke atas petas. Madamin dan Gadas silakan duduk. Salah. Kegan, Kegan, Kegan, Kuti, Putih, Sauti, Karisman.